Hepinize merhaba arkadaşlar. Battlefield 5 oyunundaki rehber videolarına Gevier 43'te devam ediyoruz. Gevier 43 ile ilgili olarak öncelikle size bir bilgi ileteyim. Silah 10 mermi alıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere ve bu 10 mermiyi isterseniz tek şarjörde ya da 5-5 olarak 6 mermi üzeriyken altının üzerinde 4 mermiyi tek tek elle koyarak devam edebiliyorsunuz. Fakat her halükarda 10 mermilik olan bu silahta sizin 3'ün e, üzerinde adam almanız bayağı bir zor oluyor. Yani çok çok iyi bir aiminiz varsa hepsinin kafasına vuruyorsanız evet ikişer mermiden toplam 5 adam alabilirsiniz. Fakat e, genel olarak oyunun genelinde olan bir çatışmada, örneğin bir TDM'de, örneğin bir Domination'da ya da Conquest'te kalabalık olan çatışma anlarında grubunuza liderlik ediyorsanız, önünden siz gidiyorsanız, bir yerde pusup beklemiyorsanız daha doğrusu bu silahı kullanmanızı ben önermiyorum. Orta ve uzak mesafede de belki Assault'taki en iyi silah hatta kesinlikle en iyi silah diyebilirim. Yani bir yere saklanabilme ihtimaliniz varsa birkaç mermiyi attıktan sonra gerçekten de çok iyi bir alan savunma silahı diyebilirim. Bulunduğunuz bölgeye uzak ya da orta mesafeden kimseyi sokmazsınız. Fakat yeter ki size o şarjörü değiştirecek süreyi tanıyan bir mesafede olsunlar. Şimdi arkadaşlar geliştirmeye geçelim. Ben geliştirmede ilk olarak tek şarjörü takayım. En azından biraz daha hızlı giriş yapabileyim istedim. Fakat şöyle bir durum var. Bana hipfire'ı zorunlu kılıyor. Zaten 3x kullandığım için quick aim'den başlangıcı yaptım. Burada aşağı doğru inip devam ettiğimde hipfire bana gerçekten de hiçbir şey kazandırmadı. Bu sebepten dolayı denemelerimin en sonu olaraktan böyle bir geliştirme yaptım. Quick aim'i açtıktan sonra sağ taraftan akusarıyı biraz daha yükselttim. Ee, biraz da aktif olarak sağa sola yaparken ya da hareket ederken aniden zoom açıp ateş edebilmek, silahın kontrolünü biraz daha sağlayabilmek vesaire içinde en son tekrardan sol tarafta geliştirmeleri bitirdim. Yani soldan başladık iki defa sağ tarafa verdik en sonunda tekrardan sol tarafta işimizi bitirdik. Tekrar sol tarafa inmemin nedenini de söyleyeyim. Aslında biraz daha kusarıyı geliştirebilirdim ama silah e, 10 mermi olmasına rağmen çok hızlı atış yaptığınızda fazlasıyla havaya kalkıyor. Bunu biraz daha önüne geçebilmek için kontrolü yükselttik arkadaşlar. Bu sayede uzak mesafede örneğin e, bir machine gun yere yatmış işte bir bot vesaire kuruyorlar bekliyorlar yani pusucular. E işte o adamı yakında fazla gitmeden iki mermiyi üst üste attığınızda hemen hemen aynı noktaya denk getirebilmek için kontrolü yükselttik. Bu sayede siz de deneyin farkına varacaksınızdır zaten. İki mermi üst üste neredeyse aynı noktada birleştirebiliyorsunuz. Ve iki mermiyi kafayı isabet ettirmek demek bu silahta her mesafeden rakibin ölmesi demek arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah belanı verdi. Soldan mı? Vurdum onu. Otan. De. Arkadan da geldi, önden de geldi. me, someone! oldu buna ya? Arkadan geldiler la. Dedem.